Так, друзі, всім hello, всім добрий день. Друзі, перед е, тим як знімати відео про ангар, не забувайте ставити хвостики вверх або вниз. А що тюлені? У них викачали, вони віддихають, у них пуста навозна ванна. Поэтому в початку ролика просю хвостики вверх. Даже Боря нагризатися почав із зайской, із за хвостики. Фух. Значить, друзья, пришло время заняться ангаром и ми вже пару днів занимаемся чисто ангаром. Зараз, <clears throat> що ми тут зробили, я вже покажу сам. А що робимо сейчас на даний момент? Робимо діагональні зв'язки. Нарізали Е, металла і зараз займаємося діагональними связями. Ну ось отак якось, допустимо, ми отак нарізаємо по длині на своєобразний хрестик і таким методом кожна трубочка у нас по длині вирізана, зроблена і все. На верхній часті ангара, ну зараз я покажу, <clears throat> ми варимо все моєю маленькою сваркою, тому що ну, вона старенька, якщо впаде, нічого страшного. Але ну, Ми поверху вже сварочні роботи всі закончили. А іменно по нижнім частям, що таке робимо, що сварку не треба дуже по висоті тягати, то робимо цієї нової що подарив Валера плазмой Дядь Саня каже, сварка дуже хороша. Зараз у нього спросимо, він розкаже. Рішили робити діагональні зв'язки, приварювати Е, прямо прямок стойки не стали робити через закладну, тому що ну, я я собі зроблю чуть-чуть неправильно, зразу напряму до труби сварюють. Хоча в мене є і переходні пластини, ну не став я робити через переходні пластини, зроблю так. Так буде надіжніше, ну це я так думаю. А для себе делаю, я делаю, як сам вважаю нужним. Олександр Анатолійович. Всем привет, друзья! Всем <laughs> привет! Сварка очень хорошая. Я желаю каждому профессиональному хорошему сварщику так, купить себе такую сварку. И вот він на скільки? На половинке тока, да? Та. Да. На половинке тока она выдает, как наша на, на весь ток. Да. Видає. І тут це... Ось їх. Вот если написано 134, это настоящих 134. Реальных. Реальных 134. Да. Ну, то есть, получается, вона, я так понял, старого образца, и что в неї вот вона двухсотка, ну, настоящая двухсотка. -ка. У мене, от, допустим, тут на половинки, вона варить, как моя на всю. В общем, да? 140-160 это четверка электроды. Хватает а головы. А плюс да. к этому можно еще и добавить. То есть 200 настоящих. І також дядь Саня хотів передати привіт своєму знакомому. Я хочу передать привет Валерию Харчевникову, э, своему другу с Новой Водолаги. <laughs> Він тобі казав, передай привіт, да? Да, желаю ему всего хорошего. И в принципе мы можем съездить еще как в детстве с ним на рыбалку в колхоз Колос, которого нет уже. <laughs> Отак. Так що, Валерка, привіт тобі від дядь Сані сварщика. Также ми, э, допустим, робим, пока есть свет. Потом свет отключают, ну, как, вот, допустим, у нас у 2 часа отключают сейчас свет, там, с 2 до 6, э, до 5, а так десь. Ми, от, допустим, робимо з утра на ангарі, виключають свет. починаємо пиляти дрова і потрошку їх підпилюємо, а потім потрошку підрубуємо. А Віка, уже як ми нарубуємо, возе у дровничок і складає їх. Отут як дом дровничка. Пахне дровами. І отак вона все плотненько забиває сюди назад тут дровничок. Тому що їх тут багатенько ще, ну, грубо говоря, весь дровничок, я думаю, заб'ється, це вже буде на слідущу зиму. А все лишнє, то на цей год останеться. Тут небагато осталось, февраль, март. Коротше, так. У нас мороз, утром мінус 10, по-моєму. Значить, дивіться, що ми зробили. Получається, першу стінку ми закончили повністю, тому що е, вона в нас була не закончена. Ферми стояли, а перша стінка іменно торцова фасадна, вона просто були стойки. Ми що зробили? Так як я і казав, кинули толстостінну трубу від початку до кінця. Потім відміряли самі ворота, це в'їзд ворот буде, оце ворота. Вони 5 метрів шириною. Відміряли туди 4,20 чи 4,30. Поставили над воротами перемичку і зробили таку, типу, як фальшиву ферму. Розварили, щоб тому що на 5 метрів прольот труби буде малувато. І зробили якби над воротами ферму таку поварили. Ну а там далі не треба, бо труба стіна і з головою вистачає. Тобто передню частину фасаду ми вже закончили повністю по металу, що касається. Тепер йдемо далі. Що ми далі зробили? <clears throat> Задню стінку. Так же само. Поставили, ну, з тої точки на ту точку, обрізали все під оцим нашим нужним градусом, положили наверх длинну трубу товстостінну і приварили кожної стойки. Тобто, бачите, вона на кожній стойці е, жорстко приварена. Получається, що труба верхня лежить через кожні 2 метри на стойки. Що я вам і казав, що там ферма не треба, бо вона буде опиратися на дуже багато стояк. Ну, вона як ферма працювати не буде. Це перше. Отак. Тут теж ми вже все оце вже закончено. І зараз перед тим, як виходить, нам лізти вже на кришу, як зашивати обрешетку на кровлю і укривати кришу, оце нам треба що на цій стінці зробити на двох прольотах діагоналі. Діагональ робимо другий прольот від начала тут і другий прольот від початку там. Висоту задньої стінки ділимо пополам і ці половинки робимо хрести тут і вверху. І так же само аналогічно там. Также ми перед кровільними роботами по низу ферм зробили от такі от соєдинення продольні. Тобто нижня часть ферм вся зв'язується отак ось. Отакими от прогонами. В цьому місці і чуть-чуть ниже. Чого чуть ниже, тому що там більша нагрузка, чим буде в самому верху. Ну і по центру. Ну, чуть-чуть, виходить, смістив я. Ну, взагалі, в моєму варіанті хватило б тут ширина нездорова, там 10 з копійками, ну хватило б тільки по центру. Ну я кинув дві, тому що був матеріал, кинув дві. Зачем я кинув на низ ферми, якщо верхня часть ферми везде буде в'язатися, грубо говоря, ну вон як там обрешетка. Так само і тут буде, так само часто йти будуть, буде йти брус. <clears throat> Тому що коли здорова нагрузка на ферму, яка працює на 10 і більше метрів, вона робить, поки стоїть наруб. А як на неї здорова нагрузка, їй хочеться атак повернути. Нижню часть вивернуть атак. І якщо вона хоч трошки так вивернеться при нагрузці, вона зразу згинається і падає. Тобто ферми всі повинні бути зв'язані по нижній часті пояса ферм. А то, що верхній пояс, ну верх весь зв'язаний, грубо говоря, обрешотки і самою кровлею то одне. А нижня часть теж обов'язково повинна зв'язатися. Тому що був случай, ми робили ангар в одному місті, і там теж упав ангар старого образця. І він упав іменно із-за цієї опошності самих монтажників, вони нижню часть не не зв'язали. І виходить, я там прослідив, поки його розбирали, те все, то ферми просто чуть-чуть отак зіграв вниз. І вони всі упали. Ну що, одна упала і потягнула всі другі. Коротше, так. Тут у нас обрешетка вже закончена повністю. Ну тут ви бачили. Тут обрешетка готова, бери укривай, але ну, ми хочемо спочатку ту частину укрити, а з тої частини переходить сюди перекривати. Ну а потім будемо зашивати вже стіни. Стіни тут, а впереді, збоку, ззаді, тобто все у нас є. Ну поки погода дозволяє, робимо, тому що я ж казав, що більш-менш освободюсь. Зараз е, в мене в малому сараї поросят немає нікого. Зараз вам навіть покажу. У мене тільки виходить тут а на щілях, ну їм що насипав, води набрав і все. І в тому сараї. А тут нікого нема. Щіля викачені, тобто я більш свободний вже. Тут а ми ще й не убирали, так як поросят забрали. І все, треба теж буде повимивати все, попідбілювати, бо воно все темне. Ну так, цей пустий. Ми тут а не топимо нічого. Ну набагато свободні стали, набагато лучше, набагато. Набагато більше свободного времени. Так, тут я показав усе. Коротше, зараз займаємося на даний момент діагоналями. Також потім діагональ нам треба робити. Ну то вже я думаю як кришу укриємо і зробимо тут, а от зараз ми займаємося іменно другий прольот відсюди діагональ і другий оттуда. А потім будемо робити центральний діагональ. Тобто там 5 прольотів на центральному. Ось на цьому теж будемо ці хрести ставити. Потім, ну це вже як буде криша. Це не таке вже воно гаряще. Потім отут, от, эту часть, теж другий прольот тут вверху делать і другий прольот тут вверху делать. То вже теж, це таке, що не горяще. От зараз ми робимо саму, виходить, необхідну нам перед кровельними роботами це ось отут. Отак. Можна шовчик показати. Показуємо шовчики дядь Саніни. это на холоде, на морозе, наполовину тока. Вот такое проплавление. На половине получается тока на робим. толстостенных- На толстостенных трубах. Вот это легко, без, без напряга, без ничего. А если еще добавить вдвое, то можно, можно и резать таким током. Ну так, да, ми як і пробували не тільки варити. Я кажу, на половинки почав варити, каже, та хватать голови. А Я на всю накрутив, він каже, да, можна такі труби прорізати повністю. Ну, пропалювати. Тобто напруги вистачає. Коротше так. Все ми там поварили, все зробили супер. І оце ж максимум готуємося кровлі, щоб, допустимо, якщо буде, все одно ж зима. Випаде сніг, а ми вже тут внутрі можемо спокійно робити. Поворотом ми ще поки не прийняли рішення, як воно буде, тому що і самі не знаємо. Я спочатку думав робити откатні, откатні. Е, всередині не пайдуть. Я спочатку думав всередину, а потім думаю, якщо зі середини ангара, от у мене справа, я думаю, буде один прольот, це кормоцех, тут може стоятиме сміститель, там таке. Ну то і кормова база буде тут колотитися. То, грубо говоря, мені тут ворота не треба, щоб заїжджали, виїжджали. І також, якщо я зроблю снаружи від котні, то виходить, що у мене вони височенькі, і якщо вона буде відкатуватися воротина, їй буде вже мішати криша. Їй, щоб повністю відкритися, треба ще отуда до угла доїхати воротині. Тобто так. Навірно, прості зробимо розпашні на дві половини та й все. Одну сюди, прямо до стінки, а другу туди. Машина заїхала, виїхала. Ну мені їх тут часто не треба буде відкривати, мене ж буде з мого кормоцеха з вагона туди вход і може в воротах буде калітка. Це так як машина заїжджать там по сезону, по урожаю. Ну, коротше, отак. Брус у мене весь. Там плюс-мінус є на верхню часть, на обрешетку ось лежить пачка. Саморези є, все є, беріть і короби. Ну, коротше, робимо. Зараз тоді діагональні зв'язки до робимо і я покажу як вони вийдуть.